Ваша кішка тримає баланс. Так само, як Purina One by Fences допомагає підтримувати мікробіом кишечника вашої кішки у балансі для видимого здоров'я сьогодні та завтра. Purina One by Fences